baca ayat-ayat ni yang pentingnya Allah Ta'ala firman ha dakwah ha seruwe manusia manusia ni adalah makhluk yang paling mulia di atas muka bumi uh, kita kena betul semula eh, pahamai kita أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم Ayat 214 sampai 220 surah Asy-Syu'ara. Sudah berapa kali kita baca ayat-ayat ni? Yang pentingnya Allah Ta'ala firman Ha da'wah Ha seruwe manusia Manusia ni adalah Makhluk yang paling mulia di atas muka bumi uh, Kita kena betul semula dah Pahamai kita Goliknya orang katanya malaikat manusia eh, Malaikat ni makhluk yang mulia Tapi dak Sebenarnya manusia itulah makhluk yang paling mulia sekali yang Allah Taala cipta. Sebab manusia ni dia mempunyai akal fikiran dan nafsu. Dia kena duk belawer dua tu. Malaikat dia tak ada nafsu. Tak ada lelaki, tak ada perempuan dia taat kepada Allah semata-mata. Tapi jenis manusia ni dan termasuknya jin tapi Allah Taala cerita ha jin tak berapa ayat di dalam Quran cerita ha manusia ni boleh katakan seluruh kampi untuk manusia ni Quran jadi hubungi dengan dakwah ataupun seruan panggilan manusia ni adanya cara-cara sebab manusia ialah hey, daripada perut mok dia dalam keadaan eh, semua orang tak ada tahu apa sekarang ada orang tak soalan Nabi sendiri pun tak tahu apa juga ke ya jawab apa dia Nabi sendiri pun tak tahu ilmu kepandaian kebijaksanaan eh. tak ada sore pun Nabi lahir mari pak reti selalu tak ada yang berlakunya hanya mukjizat seperti Nabi Isa alaihi salam boleh kecek ketika masa duduk atas dukung mak dia. Tu pun kecek beberapa jumlah ya. Maknanya beberapa prayog yang Allah Ta'ala wi dia kecek untuk nak wi orang yakin katanya dia dilahir tidak ada bapak. Tapi semua manusia tamacat dia fitrah yang Allah Ta'ala buatnya lahir daripada perut mak kena pera, kena wi makan, kena didik siapa kau dia besar Allah Ta'ala akan hendak nak jadi gotu nak jadi gani hak tu duduk di Allah walaupun rasul sendiri nabi sendiri pun dia tak tahu katanya diri dia akan dilatih jadi seorang rasul kecuali supaya nabi Isa rakyat saya rakyat saat ni nabi Isa kecek tu iaitu ketika dia duduk di atas dukung mak dia nabi Isa kata macam mana qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabi wa ja'alani apa qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya ni ayat ni doa dalam surah maryam hak tu sorang ya nabi isa sorang yang Allah taala wui kecek waktu duduk di atas dukung mak dia lain pada tu semua makni. rasul-rasul apatah lagi manusia dididik diproses pembesaran dia tu adalah mengikut serupa dengan orang ramai. Lepas tu nak boleh dakwah manusia, nak boleh seru, nak royak, nak didik, nak tarbiyah, nak gapo ni kena guna cara tertentu. Cuba kita gambar eh. Saya nak bagi kita gambar semua diri kita masing-masing. Kita boleh duduk sampai ke hari ni boleh faham boleh reti boleh baca Quran boleh ngaji boleh khijo boleh gatu. daripada mana Ciraklah kita dilahir daripada ibu bapa kita dididik diasuh kena mengepek kena kata kena tu kena ni nak boleh besar nak boleh jadi siapa ke umur sara ni ni pan tak tahu beberapa perkara Gatu, goni gatu, goni goni siapa ke duk radap ni Masa depan tak ada siapa tahu nak jadi gapo. Boleh jadi orang hendak baik molek-molek, jadi jahat pun ada. Orang hendak jahat, jahat, jahat jadi baik pun ada. Sebab masa depan kita tak tahu. Tapi Allah Taala buat manusia ni seolah-olah katanya mari lepas di atas muka dunia adanya orang yang duk ciam di antara Allah dengan manusia itulah dinamakan rasul. Rasul itulah nabi itulah. Duk royak ajare seru nak jadi semua manusia ni betul cara hidup dia akidah dia pegangnya dia amal dia cara wipi ciwit dia tang ciwit dunia akhirat adalah melalui rasul sebab tu rasul tiap-tiap orang ni dia ada wipi dakwah dia. Dakwah-dakwah ni artinya seru. Panggil royak. Ajari Allah kepada orang ramai. Telayuk telak samai rasul tu dia tak suka. Orang hak menetai, orang kelum orang dia tak suka. Tapi umumnya manusia ni ada berime, ada yang yang kafe, Ada yang sokong, ada yang menetai. Sebab itulah Allah Taala royak di sini. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ini kita masuk di dalam ayat yang saya panggil kemarin kecek hubungnya dengan Allah Ta'ala suruh Nabi dan hak sebenarnya nak suruh umat Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam iaitunya suruh seru dakwah royak ajar didik orang hak duduk dekat-dekat dulu siapa hak paling dekat dengan kita lah ni ha, kita gambar orang tu kalau tok lelaki ya dengan bini dia anak dia Ha. Kalau orang yang tak ada tok lelaki, tak ada bini, boleh jadi mak pak dia, adik beradik dia, anak dia dan sebagainya. Nak ayah katanya, duduk di dalam keluarga ni, satu benda yang kita kena, kena pakak pakat kecek. Kecek pula, kecek hak molek. Iaitunya, seru, royak, didik, nak jadi keluarga kita pakak jadi berjuruh, jadi baik. Itulah Allah royak katanya, wa anzir ashiratakal aqrabin dan berilah peringatan serta amare kepada siapa tu kepada kaum kerabatmu yang dekat nabi ni dia mula dakwah dengan orang yang dekat sekali dia tak ada pau perakat kepada orang ramai orang luar dulu dak dia kecek orang-orang yang dekat dengan dia keluarga dia sahai dia waris dia alhamdulillah mari ayat yang ke-215 Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Dan hendaklah engkau merendah diri kepada pengikut-pengikutmu dari orang-orang yang beriman. Suruh Nabi itu sendiri tawaduk. rendah diri. Jangan kecek kasar. Jangan tunjuk kelakuan ego lebih. Terutamanya kepada orang-orang beriman pas manusia ni ia perlu nak kepada apa lemah lembut guna cara kasar tak berjaya ingatlah guna kaedah ni jadi paituah lalu dah ความรุนแรงจะไม่นำมาซึ่งก็บอกชัยชนะก็ความสำเร็จก็อีกก็นะ Cuba kita gambar. Kita guna kekasaran dalam keluarga kita pun. anak bini kita lari ataupun anak bini kita tak kena beci kepada seorang bapak yang guna kekasaran. Sebab itulah Nabi ni alhamdulillah sebagai contoh teladan yang sangat molek. Nabi katanya khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi katanya sebaik-baik kamu orang yang paling molek baik sekali dengan keluarga dia dengan anak dengan bini muamalah molek kecek molek lemah lembut nabi pun koyak nabi bukan arti takabur dak nabi katanya akulah orang yang paling molek sekali dengan keluarga aku sebab tu nabi alhamdulillah kalau kita tengok nah ulama-ulama dia hipung eh bining-bining nabi Allah kuasa menarik eh bini-bini nabi yang puji nabi nabi buat gapo tik dalam umur Ha. Orang lain tak tahu. Orang luar tak tahu tapiរឿងdalam rumah Nabi ni dibuka tu เปิดเผย oleh bini Nabi semua tu molek belakang Nabi buat gapo, gotu, goni, gotu, goni dalam rumah tangga. Masya Allah. Sebab tu kita semua pun dalam rumah tangga kita, kita kena jadi kita sebagai contoh. Kalau dia nak katanya bapak, ya bapak yang misali contoh kepada anak-anak. ibu ibu misaliah kepada anak-anak. Lepas tu apatah lagi ibu dan bapa ni jadi orang yang sepakat nak kepada kebaikan. Anak-anak pun jadi berjuruh, jadi molek belaka. Tapi lebih pada tu lagi ni ha dakwah ni, dok kecek ha dakwah. Iaitu siapa yang hijau Islam, hijau menyeru agama hendaklah dia guna yang pertama sekali iaitu nya lemah lembut lemah lembut dan akhlak mulia. Jangan kita tunjuk kedebel, ego, kecek kasar, tengok. Ha tu, nampak katanya kita lebih. tu gani kan kecek nampak tak senonoh dengan orang hak ni tak leh. Tak berjaya kita dakwah, kita kerja Islam kalau sekiranya kita guna kekasaran. Gunakanlah lembut. Kalau kita tengok perkataan wahfid hendaklah kamu rendah. Janah, janah artinya sayap. Mananya? Kalau kita tengok, weh, renahkanlah sayapmu. Orang ada sayak ke? Tak. Tapi tu hewak banding katanya, hendaklah kamu renah diri kamu. Terutamanya kepada orang-orang yang beriman. Sebab tu Nabi ni Masya Allah. Dengan orang Islam, dengan sahabat lah, dia renah diri. Dia duduk sekali makan, orang duduk atas tanah, Nabi duduk atas tanah. Bukan katanya orang duduk atas tanah, Nabi duduk atas khisi comel, akak tangi, ego, segok, tak. Dia duduk mudah-mudah. Tu tak keadaan Nabi. Allah raya di dalam Quran juga. Fabima rahmatin min Allah lintalahum. Dengan rahmat Allah lah yang beri kepada mung hey Muhammad mung lemah lembut dengan orang. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau sekiranya mung kasar bengih hati lam fadu min haulik nasyaya orang ramai akan lari daripadamu sebab tu nabi dia guna lemah lembut kita pun lagu itulah juga siapa kerja agama ceramah mengajar khutbah tazkirah gapo semua tuk rubat hendaklah kita gunakanlah lemah lembut walaupun nak kasar habis cakap Gua nak kata habis cakap tapi ingat molek jangan jangan jangan sebut jangan sebut Apatah lagi Orang guna perkataan yang kasar Kesat Kesat-kesat ni artinya Ya Dalam ceramah dia Dalam gapur dia Kata Hei Goin Goin Goin Goin Goin Goin Ingat molek Kita kata kepada orang seorang Wallah alam betul tak betul Dia orang duk pasal lagi Facebook kita Beribu kali orang duk round pusing Pasal Pasal Pasal Kita orang duk kata kat orang dosa naik atas kepala kita walaupun kita tok guru, kita babo, kita ustaz pun, Dosa dia naik sama walaupun kita dok semaya, dosa naik atas kepala kita. Sebab apa? Sebab kita dok kata kok orang dok kasar, gotu, gotu kan ni dan sebagainya. Ha ni kita kena beringat ni. Sebab tu mata tan orang nak kerja agama ni kena reti cara dakwah. Dakwah di sini artinya cara mengajar, cara ceramah, cara apa? Biar ada witikan. Orang ada pandai, Insyaallah dia duduk dalam sangkum molek. Tapi orang yang tak pandai, dia berasa diri dia lebih orang lain tak serupa dengan dia. Ha. Orang lain apa ni? Nampak katanya bukan bukan pasal hak dia duduk nok tu orang lain bukan lagu tu. Dia guna kekasaran apa tanda lagi saya pergi kepada sikit lagi ketua pemimpin orang jadi punam tuk radap chan jangan guna kekasaran bahkan orang jadi pemimpin-pemimpin semua kena berdoa kepada rakyat dia kena berdoa kepada rakyat raja-raja kena berdoa kepada rakyat presiden nayok rata menteri rata menteri nayok obato nayok obaco hak islam tu lah kena berdoa te, kepada rakyat rakyat kepada Allah taala walaupun aku aku tak ada mengajar tak ada baca Quran tak ada-ada baca sunuh, gotu gani. Tapi, orang yang jadi pemimpin-pemimpin ni kena berdoa. Teriak dia. Kijah-kijah dia, gotu gani, gani. Teriak dia. Dia hadapi Allah Ta'ala. Dia jadi air mata titik atas tangan dia. Nilih di pipi dia. Sebab apa? Sebab orang hijau Islam ni bukan arti hijau ceramah mengajar menulis khutbah saja ada. Bahkan semua tuk radab cantik. Walaupun mak pak tak ngaji sekalipun. Tapi dia duduk didik anak dia pun. Dikira katanya dia kerja agama. Itulah. Wakfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Fa'in asawka faqul inni bari'um mimma ta'amalu. Oh ni panjang pula ni. Nah, saya tengok masa. Aku tak ada masa. Panjang juga ni. Fa'in asawka. Jika mereka itu paling ataupun derakor kepada Munghi Muhammad. Faqul inni bari'um mimma ta'malun. Ini jadi kalau saya ayat sat ni dah, dia akan jadi panjang tajuk dia. Kita tak sebut jadi lanjut sangat dengan masa, maka gambarlah dua ayat yang dibaca sat ni untuk jadikan sebagai pedoman cara hidup kita untuk kita nak seru nak, nak didik dan nak duduk sekali di dalam masyarakat. Gunakanlah lemah lembut, baik, murah hati dan dengan hati bersih insya-Allah. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته